gar nichts. Yeah, yeah, oh yeah, yeah, yeah. Diese Rap-Medien wollen einen Hit, also gebe ich ihnen einen Hit. Brech euch das Genick, never give a fuck. Nein, ich meine, ich gebe keinen Fick, bin zu lit. Ich sag Liddy, nicht allein in meiner City. Was glaubst du denn, dieser Circle ist für runder als ein Simit? Ey, viele Ties, ich step ins Game und mach mein Business. Meine Chance Shane macht Sport wie beim Tennis, ey. Hab die Watch und sie match mein Pennant, ey. Ich mach Sport, war ein Baller, so wie Emmett, ey. Sonic sagt, add mich in die Playlist, lern mich kennen, ey. Sonic sagt, ich bleib an der Pole, wie beim Rennen, aha. Ich will 40 Racks in den Pockets, was ist schon verkehrt daran? Bolle wie ein Laker, Bolle wie ein Supersonic, Mann. Trotzdem hab ich wie die Knicks die 33er Ewings an. Beat kick hard, so wie Jackie Chan. Jackie Chan, Beat it so hard, nicht von Timberland. Dreh den Shit auf to the max, bis es Zimmer brennt, drop, top, Coop, ja sie mag es, wenn der Himmel fällt, drop, top, Coop, ja sie mag es, wenn der Himmel fällt, ey. Diese Rap-Medien wollen einen Hit, also gebe ich ihnen einen Hit, brech euch das Genick, never give a fuck, nein ich meine ich gebe keinen Fick, viel zu lit, ich sag Lady, nicht allein in meiner City, was glaubst du denn, dieser Circle ist für runder als ein Simit, ey. Viele Ties, ich step ins Game und mach mein Business, ey. Shane macht Sport wie beim Tennis. Yeah, yeah, yeah, yeah. Viele dieser Rapper rocken Fake Eis. Aber Money Boy, not meine Chain Nice. Meine Chain Ice, this shit ain't cheap. Put the diamond tester on it und es make beep. Alle wissen längst, said no plug is savage. Bad bitch und sie twerk, yeah, bust your challenge. I, I just caught a wave and surf Surfboard. Everything I got, had to work for it. Hab die Tennis Chain an, Henry Agassi. Chain. Und ich komme auf die Stage mit dem Hennessy I'm finna shake it up wie ein Earthquake I get cake every day, it's my birthday Diese Rap-Medien wollen einen Hit, also gebe ich ihnen einen Hit Brech euch das Genick, never give a fuck Nein, ich meine, ich gebe keinen Fick, viel zu lit Ich sag Liddy, nicht allein in meiner City Was glaubst du denn, dieser Circle ist für runder als ein Simit? Hey, viele Thais, ich step ins Game und mach mein Business yeah. Meine Chain macht Sport wie beim Tennis. Meine Chain macht Sport wie beim Tennis.